minhoco. Bom dia, Jack. Você hoje dormiu demais. Você tá se sentindo bem, Jack? Ah, bom dia, turma. Sim, eu estou bem, Sugar. Mas essa noite tive o sonho mais estranho. Vocês também entravam nele. Sério? Conta logo! Como foi? Bem, nós estávamos num sítio. Lá tinha a mamãe ovelha e também tinha os seus sete cordeirinhos. Havia ainda um lobo que estava rondando o local. O que nós estávamos fazendo lá? Bem, nós estávamos olhando pela janela do celeiro. Estávamos vendo a mamãe e os seus sete filhotes. <laughs> Meninos, eu vou no mercado comprar comida pra vocês. Se se portarem bem, eu trago umas guloseimas. Boa! Nós prometemos nos portar bem. Mamãe, traz guloseimas. Tá bom, eu trago. Mas se lembrem que tem que ter muito cuidado. O lobo anda rondando o sítio faz tempo. Ele quer comer você. Por isso tem de prometer que não abrem a porta para mais ninguém sem ser eu. É, pode ficar descansada, mamãe. Nós vamos ter cuidado. Só abrimos a porta para você, mamãe, mas ninguém. Muito bem assim vou mais descansada. Até logo, meninos. Vou num pé e volto no outro. Abriu que a mamãe falou. Só podemos abrir a porta para ela, mais ninguém. Os moleques não caíram nessa. Vou ter que armar outro plano. Oh, menino, sou eu. Abram a porta. Deve ser a mamãe. Ela está de volta com as guloseimas! Abre logo essa porta! Esperem! É melhor verificar! Vou espreitar debaixo da porta! inteligentes. Vou ter que armar outro plano. Eu quero que você passe farinha nas minhas pernas. Uh, sim, sim, claro! Está vindo! Parece que eles não estão escutando. Estou batendo com toda a força e a porta não faz barulho nenhum. Vejam, o lobo está vindo aí. Vamos dar o fora. Oi, meninos! Sou eu! Cheguei do mercado! Temos que verificar novamente antes de abrir a porta! É a mamãe! Ela está de volta! Pode abrir a porta que ela traz guloseimas! É. Deus! Ô Devo ter contado mal, nunca fui bom a cálculo mesmo. Oh, tô cansado de todo esse zum, zum Acho que vou tirar um cocheiro. Por que eles não nos conseguiram escutar? Eu acho que é porque tudo não passava de um sonho. Sonho não, pesadelo! Esperem, esperem! A história ainda não terminou. <laughs> Oh, aquele lobo mal! ir! Oh, onde você está? Aqui, mamãe! Dentro do relógio! Por favor, me tira daqui! Mamãe, não faz barulho! olha o lobo! Ele está dormindo no fundo do celeiro! É. Rápido! Pega uma tesoura pra mim! É. É. Vem comigo! Mas não faz barulho, não! está salva até o lobo se ir. Poxa, mas que sede! Vou ter que ir na cachoeira beber água. história estranha, mas com um final bem feliz. Hum, verdade. Hum. Ainda bem que tudo não passou de um sonho. Mas o lobo teve mesmo o que mereceu. <laughs> esquece de deixar um like, de partilhar com seus amigos e de subscrever o canal da Turma do Sugar!